တွေလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီတော့ဥပဒေမှာရှိတယ်မလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပဲဖြေပေးလိုက်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိရတော့ဥပဒေမှာရှိရရှိရဘာမှပြောတော့ဘာမှပြောတော့ရှိတယ်မလား အဖြူရောင်နေမြင်အဖြစ်တည်ရှိခဲ့တဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘူတာအိုဒေတာဟာမြမပြည်မြောက်ဖြားပိုင်းဟိမဝနာတောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်ဖက်နဲ့နိုင်ငံကြီးများဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ချင်းဆက်ဆက်လက်ရှိတော့ဝေးလံခေါင်ပါတဲ့တောင်ပေါ်နေဆက်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ပူတာအိုမချမ်းဘော့နောင်မွန်ခေါင်လောင်ဖူးစွန်ဘရာဘုံစတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ခရိုင်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဝေါင်၊လီဆူ၊ခန်ဒီရှန်နဲ့ဂျိမ်းမော်လူမျိုးတွေအ धिक နေထိုင်ပြီးအခြားလူမျိုးအ ਨੇ စုအပါအဝင်လူဦးရေတသိန်းကျော်ခန့်နေထိုင်ကြပါတယ်။ဌာနေဒေသခံတိုင်းရင်းသားများဟာမိယိုဖလာ ရွှေပြောင်းတောင်ရလုပ်ငန်းနဲ့တောတောင်ကိုအခြေပြုတဲ့လုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီဒေတာမှာတက်ဝါကျိန်ပြားရည် တောထွက်ဆေးဝါးမျိုးစုံစတာတွေဟာဒေတာခံတွေရဲ့အဓိကစဝတ်နေရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒေတာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တောရိုင်းအသွင်သာရှိသေးတဲ့ပူတာအိုဒေတာဟာအရှိတောင်အာရှမှာတခုတည်သောတစ်နှစ်ပတ်လုံးစီးနှင်းဖုံးလွှမ်းတဲ့ရေခဲတောင်တန်းကြီးများတည်ရှိပြီးမြမပီတာမကအရှိတောင်အာရှမှာအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကာပိုရာဇီနဲ့အလားတူမြင့်မားတဲ့ရေခဲတောင်တန်းများရှိပါတယ်။လာပါတဲ့ တောတောင်ရှုံမြောင်ကြိုင်ဝမ်းတွေချောင်းကြီးချောင်းငယ်နဲ့ရေတကုံများစွာရှိပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလွန်စွာခက်ခဲမှုကြောင့်လူနေမှုဘဝအဆင့်အတန်းအလွန်နှိမ့်ကျလျက်ရှိသောဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမှာရှားပါတဲ့တော်ရိုင်းတရစ္ဆာန်ပေါင်းစုံရှိပြီးပန်းပေါင်းမျိုးစုံပေါက်ရောက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှကဘာလက်ခီးတော်များနဲ့သူတည်တနာပညာရှင်များစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရက်ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်သုံးဝင်ကြီးဌာနမှာ WCS တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကမ္ဘာတဘာဝအမွေနှင့်နေမည်အဖြစ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းပြီး1998ခုနှစ်မှစတင်က အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့သောဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဆောင်ရွက်နေရတာကတော့ EOD မြေပြားရေဝရေလဲထိမ့်သိမ်းရေးကိုအဓိကထားပါတယ်။နောက်နံပါတ်1အချက်ကတော့ဟင်းဝင်တာတောင်သားနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ဒီဘုံကန်တောင်ဖွင်ရင်တောင်ခါကဝေရစီတောင် လွယ်တောင်ဒီတောင်တွေကရှိတဲ့တွေ့ရတဲ့တွန်းတွိဆန်တွေနောက်သဘောပေါက်ပင်တွေဟာဒီ UNESCO တို့ကမ္ဘာသုတေသနဒီဝမ်လိုက်ထင်းသိအဖွဲ့တွေတောင်မှမှတ်တမ်းမတင်နိုင်သေးတဲ့တွန်းတွိဆန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုတွန်းတွိဆန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုတေသနပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဒါလည်းတစ်ချက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်ဒီကြရဗီရစနစ်အကြောင်းကိုဒီဒေတာကန်တွေတော်တော်များများနားလည်အောင် တခြားဒေသမှာမရှိတဲ့တွင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ခီးတဲ့တွေနိုင်ငံသားတွေပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေလာရောက်ပြီးတော့လည်ပတ်နိုင်အောင်ဒီ ecotourism ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ဒီလိုတင်နန်းတွေပေးတာကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ငါနဲ့ရာတဇုံပဲနဖယုံတဇုံပဲထိုင်ရဲ့တဇုံပဲအာနေငါကငါမရင်ငါမုံနဲ့ jaga jamu eh. Intisa ane tu ne jamu ne bio atang mung yang jamu ne. Pasi pakau aha angkar eh sebio mung. Pasi pan an bio mung. Makam gang lain, makam gang pan asang ayo. Kusen lain, kusen pan asang. Kesu, su wani gote, kesu nama ayo. Rekak ma dawe asang tiga gema. Nama rekak, nama rekak jemye. Nama rekak

ရာနံဆတ်ဝါလူညာအလူအယက်မဝိုင်အန်ဖာဂုံဝါအန်နထိုင်ဂုံဝါအန်နဂွာဆာနလူအန်မဂွာရီနမရှိဂုံနလွတ်ငါမိကအပရိဖငါဂုံကဆလော့အနမ်နဖတ်မွန်းမြူဘွာဒမ်အန်ဖာမေဂွာရီကချင်းစန်အေစငါနလူတ်ဘေဇန်နေရရှာအရမ်ဇာရှာလောနံမ်အေနာအတူဇံယာမရိငါဒန်းဆတ်အန်ကုတ်ဝါမီဇူတေအတောနံမ် kampung mawan punya ke abizin suno lai te an a chi ga sa tai chi ko sa tai sa tai chi ko ing di ga na sang ma di oi na tai ang de ko ching a ti long mo ko ni an pa ta de de ga ngo na an pa da de ga na kan ti ta she lu mo ke bi de chi wang di na e gu mo ni ga ni shum da me gu mo ka ti ta to lun chi we de al yang di do ma zanga ya la phat kana khang ri ka ne shapai ri ane ดริสันเด็กก็มงดันเหมือนบ้านเนี่ยดริสันรี่านนี้อันนี้มันกูดูอีกไนย่างยาเออพี่ข้างละพัดเลยเดมีจำวางไว้หลายพันเมอันดื้อไอ้ยังว่าน้ำจังไครไอ้ยังว่าสาวุนีอังพันพันกบที่สีสังไครเดี๋ยวนี้เดียตาอ่านไหนเอ้ยอีเดือตื้อไข่ยาจำวางชาดึงพันกบดีอามันเนี่ย Semit wamit deng agat ng dit up dit po deng agat di aman. Ing ga ye deng ga ang kang mit mit jang kay. At apan yang ganya, di <clears throat> me ga me mo ay. Ting ting e. ray sa, na na. Tiyo ayo wa ing agua ya ni rich lang kay ting ting agat ma iku ay. Ing tu ang ayang mit aramit me atong asone na na. Tana ka bawa ga yashira yang na. Ayang wa mit lom ta zi win zata ayang wa. Dedak kandri me ting ting lakakay ye. 아디킹디그야디그선셋닝에나야우인와란라파데아 WCS 웨소튼카이마도디장나도타엘리낭디디무나야몽어상당디용이오야디가나디가디문에디문에인터뷰와당딩이오트라베네팡디게마가칸나아상네내양칸네러지메안마이도야드릭산아바네세밋자네야음 biedrali kholu aya da be shil la ka be ne tanne ya kana asang ne drik san me ma pu we gong ele ka asang ya me da ui tu bom ra na ye e ka dwa asang ye lu le di ma shi tu bom bing ka dwa a drik san ne mung den di an lo na ye lo ele ka me ne na ni nge na ti ni nge na lang na dang sat e ma na do ye gong ku ye kan aya me zin ne khon wa ang ne ri ye ya mai ma lan da dang the na ni nge ma bi da dang the na ဇမောင်ရှာဝဲနလာနေနလူနေကုံဒါမိမိုင်နေအင်္ဂမောယေကုံကူယေဒီတော့ဒရာနေရခူရခူအေကုံရှင်ပြဒရာကမန်အင်္ဂမောဝဆန်နော်ဝီကဒီတော့မောက်ကလခါဒီတော့ဥပဒေရီကမဆိုင်ဒီတော့အကြောင်းကမဆိုင်ဒဘန်လမေကုံခါလခါပဲအင်္ဂနခမ်ဇံအင်္ဂနင်းဇံရအတူပန်ဘလီအကမ်ပန်ဘလီကမဝိုင် zung mang chi gư thợ nơ shrim bla o ka dang zung 가나계담에서도북한당대비음사우가당대비스마레달이는어또는가가당대비부원능에나가니가당대비부배아무나단식은그니나 CD 방비시키니상배도대살베이남아상또방람알베침도이에와나오이제사대사랑사회이 sau thì chín nè lệ rằng cái anh nhìn dưới tan cọ cụ in đến đã khàn vì rằng khá cái đến đã chị nên này in miệt cốt và xà bùi xa nên in chỉ lập này chỉ lập thiếu này thiếu này đứng nhìn khao với in miệt cốt và đúng đặt lon bùi xa eh bắt bu lắm tập băng lắm à, thâu à, bắt vào lắm à, bài in đã tự xí làm ý in in in cụ khai qua làm ý đứng cụ ý anh nhìn eh bà năm đêm xí ra cái cụ đông có ba và phải làm ý pha khá sạ lạ khó và ya khai nên in gì bố bố mình nên in เอ่น้ำพาล้นชีขวอย่างละจำผาละมีนอ่านคุยจฉทุนขายมีทวนดีเคยโอพันเสียมิดวามิดรีมชิดอุยองอีรีคันโตมิดยองอีรีเกอ เอ่ที่บ้านนี้จะจะคินทุทองผาละมีนเองากานรีเกอที่บ้านนี้จะว่าผาละมีนชาลีเกอที่สันอุยินรีเกอ ยามีเบียดแข่งอย่าดำอับใครยังว่าผาละมีนเด็กไอ้ทั้งที่อ่านคุยอุปเดียงซาอสังเกมัน อันนี้อุปเดียงไล่ซาอสังเกมันพวกแค่ไหนยยาคู่โอลุงเนี่ยนะ 今天还能过来嘛？马啥的，嗯，来看那多样苦耶。因那个蒙阿上人阿林三大日安呢，阿他个嘛，因也苦外呢，民那苦宁嘛。မင်းမန်ခုမင်းမာတဲ့အင်းယန်စန္ဒရီတာတာကမန်ယံခရက်ဝနမစောအဒုံခဲအင်းရယံဥဒီဥယင်နဲ့ရှဒင်းခုရေဆရာကြီးစောထွန်းခိုင်တို့ဒေါက်တာအလင်ခီးစင်တို့ကသူတို့ပြောခဲ့တာဒီဘက်ဒေတာကိုဒီအမျိုးသားဥယင်ကြီးဖြစ်သွားလို့ရှင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှင် ဒီဆက်ဆက်တဲ့ဌာနတွေကလမ်းမလောင်စည်းဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလာဖောက်ပြီးမယ်။နောက်ကြီးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုရင်ကြီးလက်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလာလုပ် ပြီးမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ eco tourism ပွင့်အောင်ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲ eco tourism လမ်းကြောင်းတွေလာပြီးတော့ဖွင့်ပြီးမယ်။အဲ့လိုဖွင့်ပေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒေတာကလူတွေပညာတွေတက်လာမယ်။တစ်ဖက်ကကျမရေးဌာနကလည်းပဲဒီလိုလမ်းလမ်းပေါက်လို့လူကြီးတွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမရေးဌာနကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးရမယ် တို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာဒီ data ကြီးကိုကောင်းအောင်ထိသိမ့်မယ်ထိသိမ့်လို့ထိသိတယ်ကိုကလည်းဒီမှာတစ်သလုံးတော့မနေနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်တင်မှာတစ်သလုံးမနေဘူးဒီအားကြီးကိုကောင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူသားလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကသဘာဝရဲ့ဒီတန်ဇာတာတွေကိုပုံပုံမှုနဲ့အောင်ပြောရတယ်ဒီသဘာဝတန်ဇာတာဆိုတာလည်းဒါဟိုပေါ့မိခုမှုများလို့ရှိရင်ဘုံခန့်တော့မလို့နော်ဘုံခန့်လို့ရှိရင်ဒီတန်ဇာတာဆိုတာပြန်ပြီးစားလို့မရဘူးပေါ့ဒါအားလုံးလည်းသိပါဘူးတိုးပြီးတော့မှထိသိတဲ့သဘော ခါကမိုလစီအမျိုးသားဥယျင်ဝါလမ်နဂုစီလေးဝရီဝေဇန်ခိုင်ဂုစီချောက်ခိုင်ဒီဒင်းအနင်းနေဂုစီချောက်ခိုင်ဒီဒင်းဇန်ခိုင်ဂုစီရှိခနာအဒီဗျုခိုင်နီဥပဒေထွက်အနန်နထောင်းခုတိခဲမနီဥပဒေထွက်ခိုင်ခါကဝနနီဥပဒေအဒီမဗျုထနာခါကဝနဥယျင်အဒီဗျုလမ်ဥပဒေခဲမန်မန်ဒီနေကအင်းယံယောင်ဝမ်นี่กุดไม่ยืละค่ะแค่อนาชินละย่านเนี่ยของว่าชิดึงได้ไหมอู้ยินดีเอ็นอาจุยาคือมันยา มาจังบ่จะสละที่มานกินเรจินิงมาคุณมาจังบ่จะยายายายาจอนระจีเออจอนระจีระจียังได้ดำดาทรามกุลเลบังนำมางาวากวายนะดจุงดูนะอัศมละบางเกงดูเยาชีไปตาคลายเก็บดินมาได้เอ็ดี่จะใช้จันทร์ตดเออดิโตจังนะสังนับตีจดจนใครดีเอ๊เดนิงจานเนี่ยนิงเนี่ย mi na mara bu inga wa na me kan ka ti kan ka o e na kan ka ti nin ani nin asam nin abli nin cha sanga na sala ti tuk ma ya e sa asam na di ma bat u di ma bat di ma bat shun ram ma da ga du ma da rizi nga ma da u asam mung di ma da ta pu la ma da gam sanga กำลังดานอมาลายอ่ะ bằng năm người đi đó gig để dùng những người đi đó gig qua rằng galang đã sang e, ri rằng là họ bên lý ung gig cái người họ e thra làm về người thì họ ya bên lý thì qua rằng ya muốn mà sang ri ri cái ri ri cái anh ninh lu mà yêu phần này anh ninh nai cho cô thì lu ya anh nè e. sau lúc gì bù đi về bằng bằng năm chục về anh ya cho mi người vợ bị sao alan cầu ya phải chắc ăn mùi e. alan lần mà nai đâu là lộ ngay đây mà không cần 也利用法单位弄，是吧？那个里养了没有？哎呀，个里那呀，那那不不严搞，为那呀，努木安也心痛啊呢。哎呀，心痛个，那那路当个呀，过把路，伊那对那呀，乌尼毛乌是汗毛呢，阿滴辛苦，阿滴路不得，也怕为我下当里那个安了不歪。呃，安里不到部分那的下雨淋，啊，上回下雨淋个里里里。 ta na rin à rin dân hay thì vào anh đứng tư của thì nằm anh đứng tư nằm nằm thì an ninh tư vào thì thì sự ăn nè thì khách ra lại gì làm cái ya về sala mà da pa kha mà da về cái tiêu tiêu anh yêu đi mà ra ở cái ta cái mình yêu anh tư mày đi về anh cái bút bút giật phần này học luôn rồi học rồi cái đần khu nhưng cái sop ta golan ya khu sop golan khôi khôi khôi khôi sop ya ya angkung nong gu bay ta ya sem gu ya nam be bay ya ku ki sang ma za ya ku wa sa na sang adan sa gu ya ku mo po wen na e han ya ga na pha de din gu ban ga ni gu ma sa le ta a pan mong ku gu gu man a zu ya wei sha ya a phu yong ni ni gu a te dat ma ga e a ta da bung dam ya a sha man ang len net ga a te shin zang kai wa da ma ga sha mai e. aya de da kan a sang da na aya da bung dam ya ma na lan พม่าฉันยังอันนี้อืมไอ้องว่า mặt ya yang anh này chít à thà ri bắn li ri cái gú chít lết yok yang anh này chít thà ri cái lú lú yang lon si ya nè tít ta tát cả nín cái lăng ta im là phô lon lòng mong nghiệp ngà hay ung ừ, ing làm sai yok pi yok phong an boy ya bis la hay ung cái sự tụ mày ngồi nè ing mày sum gù đi ra sao, phong ăn bòi à, bằng năm đẹp mày nè đi đâu rồi ong ừ. thì cứ đi ra này gọi là dẹp ung đi về đi à họ số đặc kỳ và gần gắt ấy à, ing cái phải nè ingat tang mari ni yok wari ni kong lan boy da bang lam yok wari ni mai ngai oi su dang dang di ning ding tra gang wai ti da sati ma do ini ani ah, kong kek dia sang wang su dong ni rana adong yang alep ni ya che pre sa pi wang su wang sang manang sang manang akok ah. kon ni ya nya ngala phat ti ta si ana lam man than ta ta ngue ma yong ngana ma san ni ane ma nga ga ane ma khat ni chim chi rap na te ko wala mi sing than ni than ya sang ana 입 내가 야 와까삼네 양아 내름 해나 뜨노 자 샤안 아니 긴 san pang aning ram e nga sam ne ne pa ti zong san he ne ng pang ma da sa e ang pa yang ing makit kong din makit ta ko din ya sam na ne zong sa ding sang ang ne ya sang nai sin ga ti gam pang lu mang lam dum madam ani meng e kon khap khap ga pang lu mang yi ri ya lu e nga mi ring pang ni nge gong din gong mo e mang ma tang ti ti lu mang ne zong lung ma lon ne ngu din ne tem ne asang mung pa le samang hamang tata ma khun ni nga ge mi ti xiang ni ti an ni pa da te pa da di ya pa zan ge di de asam me nga ge di di nam bra te pa i da nam bra a kya pa ta ho ya ma re te no ma ing ya pa ta mi ti xiang na yang ma zan mi ti xiang ti a hu ni ti ti do mi ti xiang no no mung ga eng sra a cha wan nam ka ding aya cha di ge ti choi san de ng ri zan ka aning ne di dori gam sa ga ng ing mi da bang malon ta ng ing mi to bat malon ing mi wa malon ta ถ้าเป็นกินในใครนิ่งนว่านิ่งเอ้ยถือกันง่านเลยชาที่อุ้งสันรีอย่างดิงถือกันอันนี้มีทับดังใครทต่ชาหนวังกุเอ้ยโตตรงครอาชาหนวังไอ้ถือกันนก็ปึ้งร่างปึ้งในที่ลับก็มาได้นี่อาไม่ชีใครใบเบอร์มีงก็ปึ้งในที่ลับก็ที่กินก็มาได้ไอ้พวกนั้นง่ายนะอุ้ยชาชี้ของยังไงเอ้ยสุดๆรอยังก็ปึ้งมีนะคิมคนที่ไม่วันกูเอ้ยยานุ่มมึงสัตว์อะไรไว้เอ้ยก็ปึ้งมาดังผัวไอ้ก็คิมนะคนน้ำดังไงไอ้ทองใครเอ้ยรองเว้ถือกันใครคลั่งสิงเขาที่นิ่ง ดราเนี่ยอันนี้มีเอ็งทองสองเขานลกเอวะค่ะเพื่อพ่อมุนจากนลกเอวะค่ะ่มพ่อมุนจากดังไโลอกอย่างกวยนะทับสิจันไกก็อันนี้มีเนี่ยอายีก็มาล้อม เย่ก็มาล้อมจิโดชิงจังอันยังทับดังไกเสยงก็อันนี้มีเอ็งสัตนี่นะคลิปที่นายาสิมันจิมันรีคลิปสะทับสะเอ็งสัตสะเสยงไอพี่ไอพบสะไโอ้ยกูนี่มันก็มันดังนาเสยงสิค่ะนะคลิปที่นายาสิวะค่ะมิดมันก็ตั้งง่ายนะครับแล้วก็โดยเดียดยังก็มาประเด็น

ing ang ning ye pa de ti lo ngang ing na no pa de ye yit chi ta ye be ne chi tem pa de ne ye ne la yip gung den gung he he he he gung ai nan a pa ngai gung sa nga lang un ne ga lang de chi lang de pa yip gung ti sa nga ne ye ko ne yip ma gam ne wong shang de ko ne ye ko e long le tan ma le ก็ลังเดงานะจิงเกอสังานะงากึ่งกลางกิ่งแบบมันตากึ่งจันฉินั้นนะก็ลังเดนะยังงาอัพเอ็มันตะกุนเนี่ยยาปีเลยก็ลังเดียกูงันจันทีอัพเนี่ยงานะที่ชิวทีกยาปีงาซึ่งมันเนี่ยเจ็บนังปังทีไอ้สังงานะงานะมิดมามาไอ้เนี่ยก็ลังเดนะมิดเนี่ยนะอัมมังนังวางเองไอ้ที่พอเนี่ยตันทีลังอัพเนี่ยไอ้ไล่กายงูฉินั้นนะก็ลังเดคลิกนังทีเกลไล่สังงานะก็กูชินดีดีเยอะเลยนะก็ลังเดตูน ani nam ya ik ya lik tanggong ne ya na ga le ta ta ga be ya klu tom tom <clears throat> tom tin ne ya sa ya ti pi be pang ha man bu le ge ne duk ne ya nan sat nang tai sim da la e ti sat nang ai ye ge ne nga mi le na tu ya mi le na ne ya che ku ke ti tu zan yam ta nga na ma yam ta ne ya mi le ti sat ai thì cũng ai tân chỉ đâm lấy mày mày có cái cú xin từ gì cái mày mà mà tuôn mà xin ai đâm nắng ngàn ai áp sang này thì vừa cái ai hi li thì áp sẽ cứng cái xin đặt cái thì na cái đâm mà này ing đến đến như đây tại mít ai đúng mày này ai ăn đây nằng ai thì mít ai đúng mày này thì đâm mà ăn cái ai này âm lam mà kia cái ing ngã cái âm lam cái mà còn tân ing ngã năm đệ sĩ ta ai ba bảy ba là đệ sĩ ta ai đâm mà này thì anh ing cái thì xin đặt cái na đâm mà này thì ăn cái kai ban gi ri ma lo ne khang go gi ya ko khang go a dung ma u pa su a ya dung ta man na ne a ya pa si bai ta lu kai lam gi bai ta sa ti sa ma a ya pa ri a ya pang me gi pang ning me na u ya ti san dan lung ra u nga shen na a li yo ti san dan lung u bang nam bai ti do an ta ra bai ti do an na ni ma ra ya da na lo u ka ma ta do an ka ma ta ji eh, lum la yu ya da ma li ta ra an 谁呀？安得人没？阿什么大汉的人？东，那你王王王王王太帝什么的？哎呀，你那金都人民，你们土都人民。么，刚刚讲我的蛮些番尼反抗拉人，第一什么？南施白，阿个呀？自生自生区嘛？阿什白自生打隆么？弗阿么啦？哎呀，咱阿的尼的呀，都要要人；，的尼的呀，都要民族矛盾。 安宁你多个啥哎你多个啥龙娃你多了个呢那个不是跟那不离那不拉的不是没弄哎没弄呀共产党呀啥人帮把你公司的不是共产党你搞哎呀呀乌云哦帮那那个钱的哎没没搞不公他来了没公公嘛那那有钱哎我一个啥不对了看的呀这叫看 untan sanglam gosa untan kiyo maka sedan oli go untan so malon kiyo yo sangno be go to sakan ni sang di oni di ti be nya kiyo la long di oni ba ti ne na ne tan ne pung ku man ya ta ang di ram gum ku bali ma sa de ga ri tan ne tan tan pai ri ta untan ne sen am me na nya ku e dan ne sim go ma sa ri go na ni ne do gong du ta ya chu za o ruang ri gedeng ri na ya ani sim king ni an ri na ya ba gu ma la chan ne manam ri na ya khang ku e yu we di ri ga khang wa jang ne in ga jang ne ya ku wa ma yam lam wa la ti do wan tan na wa se ti do wan tan na wa se la da na ma bi ba ta tu kai ta na an ta bi e ya da blen pang na dan do bu do ra ya da kapung mata di kapung mata di na 我这个云南的，话，那边个不是云南蛮慢，得老那西红的贵红，得那地方。不过这多得那可能得看那好红色多不，得看那面人多，那了好得看。哎，这多得那咩呀？不长的呀，不长的么？话这个你讲，哪一个？讲啊？但是不，这多满了跟哪个？我那记得讲。你看那杭州没暖气嘛？南京就那么一杭州就不行。 别弄那靠跑的，也俺妈的拉上能把一身大小人那一个，你看呢，可那里个没动过那个解是别嘛，你看那个咋别的，他开开的下拉上我一个，俺妈那俺妈的帮看你那没让我顾到给的你的啊个，那么些那啥一个。မစီလာမီခေနီနာအခအတန်းတေခုဘဝတေခိရှာနေလက်တိဂုံကြစီကီနာမိတ်တေဒေဇာရှာနောတေခိရှာယေချီယကာနီကမပနီနေနပ်ချန်ကဝေဒေ对，得是这样想的。哎，你的对，你那边个是了嘛？肯定的， 파와에용세.에,야,아니,나세,아동카이,아니,셔무시,매,룩샤시,매,양,나양,룩네네.마나,뭐가,내다,아니,뭐가이,아드라리,응드,영,랑만,구이.야,아테,이마,양,론시,마,등네네.니,우리,그,아다,아디,뭐,뷰,마낭카이,아니,네,마나,뭐가,타나,페드리,양,그,빈,라마,구바이,우추,예,양,판,판,론,룩네네.약,라마,등,아니,메나,소이,라카,야리,아니,메나,ในงานเยอะเชนี่ก็อุ้ยยังอุ้ยยังอันนี้มันเนี่ยดุงดัดโลนี่นะคะ ยามไม่บินลูกเนี่ยอิงเนี่ยเทโบยาลูกช้าสิลำอเวยามันเด่นอันนี้นะที่นั่นมายาอาศัยเนี่ยนะเอลิงกุนเมฆควันมาไล่ละค่ะไก่อิงยังควันไหลลำอุยินรูทุเรียงควันไหลลำเนี่ยอันนี้มีอุปเทศเจาะมันกุเอยาระทึกไก่เอมารำเมมารำอังน้ำมังจังมังไพนิงระวังเกอมารำที่มาเรื่องสังเกอมารำเม min bai ta ga ya abu asang min min pe na asik jang ati mene asik jang ati mene lai ki wala min ma an de te tan na le te ba din ne ji ga pa de go sha pan yang la man ne man nu wa man ing ne di ge ye man ma ji ki gong ge man ye ko me wa mo sa ngan sa bai man tan na ing na an ma le ga ya ma ring ge yup lo e at bu e บุดอลกันเอ้บิดอดุขาดีเออนาคอนซินกันนะจะเอาชุดสิริบีลาบีเอกงเอว่าดามอาคอนสิรินะที่ลับกบบีอะดีดัดบุดอมงจันทีกับกลังดะจัมปันโลกันนะดีลำชิรากมาไซว่าลำบันลีริกมาซายากูคนอาพานยาองพันพันกันเทนี่เดียคือเทวันมโลนยาเคเคมโนมินาอันนี้ได้เงินจริงๆมาดำที่มันหนึ่ง 等于什么第三他马上能力加固哎，嗯，我不是当年咱们来当部长，也不是提供咱们个高，高看不上咱们个当部长，他不就啊，都没安人呢，啊，这个啥人没不个，啊，这个啥人掌握没不个，啊，我们人的怕个么烂，那个烂么的啥看嘞，也看嘞，根本一个办，也个 same 的哩，拉人往生生里上也个逃不掉呀。 ယရီလာမဒဇာကနန်ဆင်းဆန်ရီနဖာဇီဒန်ကအစေပေအရာဒဇာယာဆန်ရီကအချင်းမီပူမလွန်ကနထရရမ်ဘရှိယဆန်ရှိမာတုဘရှိယဆန်ကိုဝိုင်မရင်ကနယာအင်လောယာလမ်နင်းကနတိဆန်ဂျန်ရှိမရင်နအဆလူယင်းတရားအဝါအညာတခုရတိဆန်ဂျန်ရှိကနမနုမနာဤခိုင်အခက်နဝိဒကာဒအာရထူထာနရငါမဲနအမေကာဒအေဝါခုခိမကာဘူးရခန ခါရถือก็ช่างไปชัดดังหัวคันนะบูมก็ลังลุงอ่ะโอ้ชดก็ลังลุงอ่ะวิธียงนี่ตัดเนี่ยที่ยังอันพันเนี่ยตัดดามยังอันพันก็ดัดถือก็เปียมขังดังเนี่ยบัดทึกมาแล้วခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးဒီတော့ပါတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ကဒါမြစ်ဒါမြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဟောအပြင်လူတွေကိုဒါမြစ်မယ်လို့ပြောပြောပြီးတော့ဒါရတော့မရှိဘူးသူတို့ကအောက်လမ်းနေဒီလူလေမှမယ်ဖမ်းွယ်ရခု 你的叔叔的安宁的白哎呀我看看门洞的三大表就破坏他闹送了你的三大表哭会没三大替我跟我塞不他这个妈的呀不呀因啊你不呀你们都是哥呀我要哭的话怕一个人朋友你个长你不哎我那个门门的呀给我呀个长根本你挖上了阿爸门里的莫啊嗯 ยาตรายังกองกองมะเร็งอดูเมงดีดีจังมะเร็งดีนะชาสัตมาเอ้ยดิโดอาการยากรจังมาว่ากงไงอ่ะเอ้ยลาจังไงว่าคดีมะราดีลำกึ่งปัน เอ้ยปันคู่เองดูเป็นลีว่าตรายที่ยังสุดยอดมาปัตโนะพอคันนะมุ่งสังริชเนี่ยอังดืนะอังดื้อกะต้องชงเสียปันมิดโนมันบึ้งไงอ่ะอะไรขาดตรานะนำราวัยกะสังอิละกาวัยานำราวัยมนุษยก็ยูนนำจันเตวะอำนำนวัตเตเตีวะ ingna khachi yai khan khu kai na ma am za khu kai ang de am ga sang e nya yon yon san am ma lon che ya ang san jan ning ani san ni ya te khu kai ang de am lon che pan na lai khot wa ya bin ba wa di ri me na tan na nyu dung te wa am bu အဇူယာဖာစတ်ချင်ညာအဇူယာဖာတိုက်ခိုက်ရာယာမုန်တမတိကတ်ဂမန်အဇူယာနင်းနာရဘရာကိုအဇူယာအုတ်ချုပ်ရာအဒုံမဲအညာဂရီယေအရတိခာယာမိတ်ချင်စမယာနဲ့ဥပရောင်ရှောင်းအံကာလကပဲ sama aja. Lah Ubrang show ni ya, dompati pengawal di sana, golong golong di sana. Ya mungkin ada sang, ya mereka ri nang madah kuma, ram mereka nang madah kuma, pengawal laut dan. Ya dori nak kau tua, kebab amu yang itu alam jarae, mara ya semua ane. Ya mereka si lekam lah menu mana munga sang rikar, eh, mida kado, eh, sama aja ya ye, jangan aja apa. မာဖူးလကဝါရကမေအစိုးရဖစက်ဂျင်လကဝါရကမေဥပရမရှောင်းငယ်ယတေတာခါနမ်လကဘေအိုဒေတာရီဒေတာကာရီမာရဖအရာဂုံဒန်ဝဲဒီတစုံချင်လစမအတူရရေချောဝကိနငါမနရကအယံခိနီယံရှာဝိနောရကအစနဖူးခါဧကလအဆောင်ကအဆောင်ကဖူးခေခနအိုနှုံမန เวเมพังอังมาอเวดูคู่นี่อังมาดร่างนี่นี่นงมาสังชนนิบนะโอ้ชนนะลำอีกนี่นะข้าตัวคู่กับอังมานยสุนชิมาชลาดาท่านเองเนี่ยพัตมิดมาเกิดมีท่านเองเนี่ยดบังลำก็มาช่วงนี่อัตตาก็มาช่วงนี่อันนี้ว่าลำกังกาก็เองเนี่ยมาคามนี่ง่าชิงบุญดีก็ง่าชันก็มาโตละมาโตง่าชันอีมีมาโตง่าพลีก็มาโตอิงนั่งตะชายเนี่ย ง่า s ันบัดง่า a p ีบัดเค k น n a som ti sha na mi าอังส g s a อ phoi zi di thong a ya ti k h a อุบเดกเดดิาคานีละพัดยาใบคุดลูกใบคุดล้นเสียนเพชรดาดูมนากุมนาอียาใครมาอาอุบเดีรีบยาทันจังใครดังโอยังขัดแค่ไหนเดนิยาโคบินละมันกูเอ็นน่ะอันนี้เมันดามิเช็เกที่นี่เนี่ยที่นี่ยังด่ามันเนี่ย daman daman ini, ini dia kan ini, tuh itu yang wah, ini ane ini dah ni punya ini Allah ya sangsi, ini mm. na atau apa sih lah, ini alu lu ke ini dia kan bin lah mengdu, wah heredit mai oh ni ke, mm. ayam mai oh lu ni ke, ini gopulam naman, ini lepas na som ubi dia ya jijun, dia kan ayah aku bin lah masang ni mengdu iye dengan ini dum si kai, ayam ni lah kai ini, dia kan record wah bubong sedang kai ini. ฉันตาญาบันลีฮือชะยังအိမ်မနဝပစာအထရရေဟိုအိမ်မမှာဒီတိုင်းထိုင်စားလို့ရအောင်ရိတ်ခါအပြည့်အိမ်ထိလာပို့ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါသူတို့လူတစုခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပူတာအိုမှာခေါ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်တော်တရားဇာတကုမ္ပဏီလာလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တရက်လုံးလုံးတီးလုံးတိုက်ပြီးတော့ပလာဇာဥတီနဲ့မှတ်ထားတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့မူလသူတို့ရင်ထဲရှိတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအဲနုမရဝံခါရုနံထုံလာရမတော်ရင် mung sang sang de zang be na de ni de a khasha de zang be pha ga mal mung sang ri nang ma ga tha ya de de wa we ya de de yi ye brat na ya long sang de si shang be thale rip nang we sha re ri le ga ga na ruwa sha kha ga shna sha ang ma ai shu no yang khni ya long aga mi be thra na ya de wa du lung be yi ye brat ga tha al be mung zang se ri na ma ra khat na pha ga ma wai wa nei shin we ဒီမိုကရေစီပန်ရမနခါကဘူအမျိုးသားဥယျာဉ်တောင်ပိုင်းဒုချက်လုံးစံကအကမ်ဝဲမုံငစံတိမွန်ဂျန်နီဝေဒဝဘူရှာဝေယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒီဤကဝဲခနိရှာဝနလန်ဒမ်ထာယာတန်ဇဒနန်တဘာဝပဝန်းကျင်ထင်းထင်းရေးပြည်သူလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနံအတွင်းရေးမှူးဖေနီစိန်ဘူရှာဝေနရလုံးနဲ့ဆိုင်ငတ်အလမ်ယေဝနကဘာအမွေနဝါလမ်တန်တာကအောင်မကာစီဝေဒကလရှင်အန်ချင်းနီယာ 阿里阿们能谈啊？要啥样说呗个，要得话吧，喂耶。因为是农垦，你那阿都得是有的家的呢，哈是农校养鸡场，就会得嘛，阿个会得个，一弄养鸡那啥，阿肯定是上个弄的，阿个肯定是妈妈是养起弄的，互相耶。咱那没搞到一回批弄个，还怕我那个家长玩意啥？因为看到阿妈古代阿得在想，哦，家里味道个嘞，得弄个成熟么互相不呢？ chungru mo xuxia ni go nga ma mri na nga gu dai go mri sha la go zma ram go li ga de sa ma na e kan a de za ma dam dam go de chungru mo ri go ga ro na o we de nga gu dai lu mo na we de ga a mri na chungru mo kan na ti na we ti ma de ti na ma em ma ma dang ti a mri na dong ta na kan na chung go mo ru ka tang na in có hòa hoàng ừ in đây cái sụp lần đấy ừ anh năm thì hòa tu vẫn hòa tu in đây hòa sa an thì hòa tu in đây hòa sa ninh lít đôi anh sang sa zing ra thì hòa in đây sang vâng mà chỉ zing ra thì hòa in đây lên đôi sang ừ khát cái sâu ừ sáng chỉ cái khát cái sâu ừ ấy à cô thế này thì tiền mong là in đây hòa làm in in là đã được မပြောင်းချီရပဲစန္ဒပြအတူပြတယ်အသေးဝါတူတောင်းတယ်လုံနေချင်းနေဒီတယ်မေဂုံနမုန်ဒီအခါအလကတန်ဖြစ်တင်းငယ်ဂုံစံခဲနေဥရင်ဖြစ်တင်းငယ်ဂုံစားချေအင်းနေဖြစ်တင်းမန်နေနေကွာမရှိရစစ်တဲ့ကွယ်အနစ်နဲ့စေလုံးလုံးနဲ့ငါဂျေးချုပ်ခဲ့မယ်အနစ်နဲ့ဂျေးခင်ဗျားတို့ဘေးရမယ် ai cũng gừng mà yêu ta có bu ờ, in in lúc xa xí thì mình in tông su à thì mình đang ông wa chết đi ăn phân phân ô lùng giàn thế nè dạ, in nè ya cái lắm đã yang ka cái bu để cho sang nè mày ngang rầm ông cũng mà đi đã giàn khay. chỉ cần cái tập tập mình mà đã giàn khay, xong phong wa wa làm wa giàn khay, xong lại cũng khai yang wa 인도 딩딩 시장 가에 khay in à, này cơ, ai ông 영화 응 ừ. ทิ้งทิ้งลำนี้ปัญญาไม่ยองอสุยะยังยองเออริดลำคู่เองเนี่ยสอนขายเย่พอเดี๋ยวนี้ขี้ดอลุงงานอังพันพันดังบินลุงจีดังทะดังอีลุงเนี่ยก็อิงดื้อยังอิงดื้อยาเดี๋ยวได้คันนี้ยังดื้อมิวต์สี่ยังยังเขาเพิ่งช่างคู่ใครยังอิงเนี่ยว่าลำคู่แต่ดามขายดื้อสี่ที่ช่างเบี่ยมันเลยรกะวังนังเสียงวิทากะอจุยะนังขาชันลำดังทากะยามงสังรียานังมะสังดาวนนาจีที่ติดชาเนยาลงนังมาไอเน กันทุดกว่าละมีงามาสันดากุพี่นโอไม่ดีนึงดาหนึงเทชไลเลยก็อเดมองอเดมองอเดมชุงระกันมชุงดังลาวาพึงมองระกะไอยามนี่ก็ระกะองว่าว่าว่าผมชีโอคาเพวินมวินนี่ก็เวลาด้ะงามาอดังที่จะสิที่จะสิอาสิยาคามาบันกี่อะไรก็ชาวระกะอดังที่มชุงได้โอมชุงดังลาวาไว้ดดามค่ะ kar dene de ma no o kar shlam e we de pa zi di ma no o we chi gu ram no we de de chi me yu e ka